बस समंदर पार बोले बस कब में लड़कियां लिखती है खर गली गैंग छाती ढोक के तू सूरज पंचोली में चंद्र बोस है शांति बनाना मंत्र बोल तू रोक देगा अगर अपन संतरा खोल ले तोड़ के निकले इसरो की तरह छापे नहीं कहीं दूसरों की तरह समय कलम लाइफस्टाइल की तरह गोली रेंज वो मैं चक्री की तरह ये पैरों सिग्नल पे राज्य से स्वागत करवा था के ऊपर स्वागत असर का लड़का करता धरता साथ को लेकर मैं साथ में चलता हम बाहर जब निकले कुछ करना पड़ता पंद्रह पेटी मेरे शो का लगता पेटी का लगता टोपी निकाले तो गज का लड़का बिना दे करते लपटा अपने लेते अपन दुनिया भर के पकड़ में दुनिया अजीब सिर्फ करते हैं fun, fun.